dan uh, pada perjalanan kali ini kita akan sama-sama menyaksikanlah uh, ah, beberapa pemandangan uh, ketika menaiki kereta api daripada stesen Kimanis ke stesen Papar. Ini sewaktu uh, penggambaran ini dilakukan kita punya uh, gerabak ini masih lagi dalam keadaan uh, apa yang selesa lah uh, selesa dan ada beberapa penumpang lah yang ada di dalam kerabak ni uh, ketika saya menaiki ini hanya beberapa orang sajalah dan kamu nampak sendiri uh, keadaan tidaklah begitu sesak lah daripada Beaufort nah kabus kenapa ada kabus? sebab uh, dia punya <laughs> aircon dia tu sangat kuat pada awal pagi Ah, ini pemandangan di Kimanis SOGT Kimanis ya kamu nampak sendiri dia punya uh, dia punya tangki ya itu tangki minyak itu uh, ah, SOGT Petronas Kimanis satu-satunya ya di daerah Sabah uh, di mana proses uh, minyak dan juga aktiviti gas uh, berlaku di daerah ini namun kalau pipeline gas gas dia ke bintulu lah cuma proses uh, minyak diproses di sini lah dan dipasarkan di SOGT Petronas di sini melalui kapal-kapal di laut uh, <laughs> literally ya memang sebab saya tinggal di sebelah uh, apa di sebelah Kimanis ni memang kalau setiap waktu petang begitu memang kedengaran bunyi-bunyi kapal lah di laut tu so rancak lah dia punya pembangunan di sini dan kamu nampak ini dia punya obor api ya dilepaskan gas tersebut dilepaskan uh, kerana berlaku uh, apa aktiviti penyulingan uh, minyak yang sebenarnya akan dipasarkan keluar ha, ini keadaan di Andos pantai Andos ha, ah, sayang sekali ya ha, keadaan di pantai Andos ni tidak begitu terurus sebenarnya ada potensi pantai Andos ni sebab kita sudah di papar ini kita ada pantai kenangan di Bengawan dan kita ada pantai Kimanis namun pantai tersebut ditutup sebab uh, SOGT di sana dan tinggal inilah pantai Andos dan juga di papar ini kalau bolehlah diperluaskanlah dikomersialkan itu pantai rasanya bagus juga itu ha, tengoklah keadaan ha, seat yang saya pilih ni luas sedikitlah nah ini uh, apa rumah api ya rumah api dan juga dia sebenarnya under JKR kah untuk ukur uh, saya pun uh, pastilah tapi ada signboard CKR situ eh Jabatan Tanah Ukur di situ nah keadaan di Kerapak ini memang bergegar lah kalau siapa yang biasa naik train uh, dia akan paham lah train di Sabah nih kalau di Semenanjung saya tidak tahulah tapi begitulah keadaannya uh, seadanya sejak beberapa puluh tahun begitulah itu perkhidmatan yang disediakan ha, ini uh, pandangan ya pandangan daripada dalam keadaan jalan raya Papar Beaufort uh, ha, di sebelah sana ha, ini di sebelah uh, lepas Andos ada satu kawasan tu dia uh, banyak kegiatan pertanian ya diadakan saya pun kurang pasti siapa punya ini tapi banyaklah dia macam ada nursery uh, maybe under velcro atau velda saya tak pastilah tapi dia ada tanam kelapa sawit kah sama ada lagi satu tanaman uh, macam jambu batu kah apa tu uh, nak tahu saya punya tanah Thank you. sebenarnya daerah papar antara laluan lah laluan uh, kereta api daripada Beaufort ke KK dan laluan ini dia ada beberapa uh, apa, stesen lah uh, daripada Beaufort uh, lepas tu di Membakut Bengawan, Kimanis dan juga uh, kalau di Papar, stesen kereta api Papar lah, and then dia ada lagi stesen kereta api Kawang, Kinarut Kutatan, Tanjung Aru dan berakhir di stesen uh, di Sembulan. Uh, kami panggil stesen apa itu? Ha? Saya lupa sudah di Kota Kinabalu lah. Uh, dan kita juga untuk Jabatan Kereta Api Sabah dia ada laluan ke stesen uh, Tenom uh, melalui Jalan Tenom Sungai Padas uh, di belakang tu ha, jadi biasanya dia punya perjalanan tu um, dia ada masa dan juga uh, beberapa hari itu perjalanan ke Tenom, tapi melalui Beaufort lah stesen kereta api Beaufort dia kalau direct uh, daripada KK pun boleh tapi kamu kena tunggu dia punya masa lah ha, ini merupakan pemandangan di stesen kereta api uh, papar ah. di sini yang ramai orang nih yang masuk ke dalam uh, gerabak kereta api nah kamu tengok ramainya orang papar yang kerja di KK menggunakan perkhidmatan uh, kereta api Sabah 8 tu merupakan uh, tamu pagi ya. Setiap hari ni tamu pagi ni dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Ha. Dia macam tamu minggu jugalah tapi ini dia jual uh, buah-buahan, sayur, uh, tanaman, bibit bunga. Dan ada juga dia jual macam bandel lah. Macam mana senampak tu uh, kui-kui pun ada so pelbagai lah pelbagai produk di daerah Papar ni. Uh, so ini kita punya point of view uh, melihat uh, tamu pagi ya sepintas lalu tamu pagi. So siapa yang turun kereta api di Papar uh, seawal pagi uh, di sinilah kamu boleh sempatlah melihat barang-barang kalau ada kamu mau beli sayur kah mau beli apa ni? uh, buah-buahan ah, murah-murah uh, turun sejak di, di... Hmm. kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video akan datang.